y o u t u b e 其实算是艺人的一种，因为以前的时候你要做艺人，你要有那个媒体公司来捧你。嗯。现在已经是走自媒体的形态了，对不对？制作一个影片，上传一个影片的成本是什么？你手机就可以拍一个影片，你每一个人有一个 account 就可以上传出来，你有成本没？我用的是什么相机？你知道吗？我用的是 iPhone SE 的三 camera。哇，所以是七二零 P 罢了。呃 y o u t u b e 赚钱的生意绝对不是靠那个 YouTube 的那个流量的广告费的，绝对不是的。 YouTuber 这些艺人，这些线上的艺人，没有这个企业的意识。Hello，你们好，我是马来西亚男孩郑斌彦，在我身旁的这个就是我们的理财哥哥 s p a 张开亮，来自我介绍一下。大家好，我是 s p a 哇，很熟悉的声音哎，你的这个语调。我们在我们的台湾现在很流行一个叫做理科太太，嗯，然后我觉得在马来西亚有一个称可以称得上理财哥哥的，就是我们 s p a 然后他也是我们整个 YouTube 界里面的一股清流。当大家都在想着怎么二整啊，呃，想着怎么娱乐娱乐娱乐啊，然后呢，Spa 一直在专心的教大家怎么去理财啊，怎么去投资啊。我相信很多的 YouTuber 哦，他不敢踏入 YouTuber 第一个门槛，就是说啊，没有团队帮忙，我要拍短片又没有人。 然后啊，我要我要简介，又没有人帮。啊，我只会讲，可是我又不会。所以你现在已经是，我觉得算是已经是上了一个轨道的 YouTuber，算是算是啊。对，而且已经不只是 YouTuber 这么简单，还是呃企业家啊、投资专家、Facebook 之类的。现在的小孩子，现在的零零后，几乎你问他们。 你的梦想是什么？以前我们那个年代，什 <laughs> 五年代？好像现在已经差很大。以前我们还是医生，嗯，还是还有什么律师之类的。现在 YouTuber 或者是所谓的 Instagramer 或者是什么抖音 TikTok 是现在最流行的这个行业。就是说，小孩子的志愿呢？对，他们的第一志愿呢？其实你怎么看待我们现在的这个职业？OK，你看回以前嗯、我们讲的是说律师。 啊，医生跟什么飞机师，但是有没有一个有没有其中一部分的人，他的梦想是要成为偶像团体的人或者成为艺人的吗？有有有，所以现在我觉得只是一个形式的转换 y o u t u b e 其实算是艺人的一种。 因为以前的时候，你要做艺人，你要有那个媒体公司来捧你。嗯，现在已经是走自媒体的形态了，对不对？所以你也是一个自媒体对吗？所以你是一个媒体的，然后你就是那个那个假的艺人，可是你这个职位称作 YouTuber。嗯，所以我觉得是说，他们想要做 YouTuber，我觉得是一件很正常的事，就跟以前有人要当歌手、要当艺人是一样的东西。可是以前大家提到当歌手、当演员，大家都唉，或者是劝孩子你不要。 但是现在好像不太一样了。现在大家会觉得，哎，YouTuber 的那个门槛好像比艺人低很多，你觉得吗？呃，这个门槛是非常非常非常低的。而且你看，你想看哈，什么是一个 YouTuber？嗯，意思是今天你知道有一个影片上传到 YouTube，你算不算是一个 YouTuber？可以算是。啊，可以算是，对吗？所以，然后制作一个影片上传一个影片的成本是什么？ 你手机就可以拍一个影片，你每一个人有一个 account 就可以上传出来，你有成本没？其实你觉得一个人要当 YouTuber，你觉得他是在创业吗？ 我觉得绝对是创业啊，绝对是创业。原因是，OK，什么叫创业？创业是说你要第一个是你自己当老板，嗯，OK，第二个是它是有一定的投资在那边的，嗯，k 所以你今年你在做 YouTube、YouTube 这个行业的时候，第一你是为谁打工？你是为自己打工嘛，对不对？嗯，OK。第二是有投资嘛？有啊，因为你需要投入你的时间、精力去拍、去剪辑。 而且真的是个投资来了，因为不是每一个人就是一个影片、两个影片就爆红，应该没有多少，没有多少个嘛，对不对？至少可能半年、一年这样子才开始慢慢经营有起色嘛。一开始要做 YouTube，我需要多少的那个钱来上划？可能很多身为呃，就是想要做这个 YouTube 的，他们会担心，我是不是需要投资一个相机？我是不是需要投资一个电脑？嗯，你觉得呢？其实那个。 成本最低可以从多少开始？其实从，从你身边的器材开始就可以了。身边器材根本是零成本的。好像，呃，我跟你说，我从零到一百 K 的 follower 啦，我用的是什么相机？你知道吗？我用的是 iPhone SE 的三 camera 哇，是哦。所以是七二零 p 罢了。哇，我就是拿它一个相机这样子。 这样这样子这样子放着，然后这样子拍完了。哦，这个真的不知道哎。然后我用的是 Sony Vegas，以是很很 <laughs> 很很又便宜哎，又免费，Crack 的是不是？OK， <laughs> 我们试用版，试用版，试用版， <laughs> 无限试用版。OK，所以这个成本，第二张根本都不用什么成本了。然后我一个朋友剪辑影片用的是手机罢了，嗯。所以你觉得需要特别去花费来做这个影片吗？其实是不用特别花费的。可是有一个要注意，就是说。 你投入的时间成本哦，这个是我觉得是唯一的成本。其实你可以分享一下，你怎么透过 YouTube 这个行业赚钱。你撇开你其他的业配、其他的收入来源，单单是 YouTube，你方便透露已经，这个只差不多一个月差不多七八百美金样子。你好大方哦，很多很多 YouTube 不不讲。算算得算得出的吗？啊，网上查到啦，可是是大概而已，差不多。 八百美金左右了每个月，八百美金的话算下来就是三千多了。哦，哦，其实三千多对于一个呃一个普通人来讲，他还算是一个不错的收入了。我只能讲，你看啊，我做了这样久了，才有差不多三千六这样子，对吗？嗯。然后呃，你想，我们是知识型。 YouTuber，嗯，OK，做 YouTuber 其实比较辛苦的一点是什么？第一个，输入高，产出低，要准备功夫。我们准备功夫很长的，可能我要写那篇稿出来是吗？哈，可能我是需要花三天的时间做那个 research 整理，确认对不对，在那边算一下看什么什么，所以三天的时间做好了，然后才上一个影片。然后尤其那个那个呃，观看率是比较低一点的，因为相比，我问你，这个世界上。 学习知识的人比较多，还是想看娱乐片的人比较多？娱乐片呢，应该比较，对不对？所以是不是收入高，产出低？嗯，你一个礼拜一个影片其实很吃力，知道吗？嗯，那你觉得像我们这种 YouTuber，你觉得他收入稳定吗？他是一个算是一个高风险的行业吗？呃，YouTuber 肯定收入是不稳定的，很不稳定，因为可能主要呃 YouTuber 赚钱的生意。 绝对不是靠那个 YouTube 的那个流量的，嗯，广告费的，绝对不是的，一定是叶配跟那种我们讲联盟推广那边赚钱的。联盟推广是怎样呢？就是 affiliate marketing，就是说好像有有些 YouTuber 会说 OK，这个相机很好，OK，如果你要你们有兴趣要买的话，可以通过下面的连接哦，这种就叫联盟推广。阿曼说那边他们就会。 呃，会给你点 rebate，但是拉闸，它也是可能用你的号码买，对对对对对，这种这种才是最赚钱的东西。然后这种东西其实是起伏不定的，你这个月接到业配，下个月不一定有的哦。嗯啊，所以肯定是一个起起落落的这个。所以其实 YouTube 真正的收入，呃，可能百分之七十还是要靠外面的。是是是，当你是创作者的时候，也是像我，我是这种知识型的创作者，不能说我需要 research 很多东西，然后才来做影片嘛，对不对？对对对对。 所以时间就是我的本钱哦。嗯，你去谈业配什么是吗？是不是需要时间？嗯，也是需要本钱，而且不一定谈得成的哦。对，像我们这种行业的话，你觉得我们去申请贷款啊，或者是买车买房，你觉得这个成成功率会大吗？如果你的职业就是 YouTuber，这个是取决于。不过我讲一般上啊比较难，哦，一般上真的比较难。原因是什么？原因不是不是 YouTuber 这个行业难，而是 YouTuber 这些艺人，这些线上的艺人。 没有这个企业的意识啊，意识啊，没有那个。对对对，我是零意识啊，零意识， <laughs> 就是说， <laughs> 你今天的收入你是自雇人士对吗？嗯。对不对？我问你，你有自己的盈利表吗？你最近每去年赚了多少钱，你知道吗？我可能要上去谷歌 S N 查一下啊，对吗？ <laughs> 啊，你接了一片呢，你有没有把它列在一起？对。没你，你连你自己都不知道啦。对对。请问你杨江知道？嗯。杨江批准你的那一款，嗯。 所以其实这不只是 YouTuber 面对的问题，只要你是自雇人士，如果你没有啊所谓的啊包税什么，报税或者是整理你的那个财务报表的话，你都是很难很难呢？可是 YouTuber 更加没有，他没有那个意识，嗯，怎么去解决呢？就是从今天开始，你接到叶佩 <laughs> 啊，你就可始记账哦，所以记账记账，只要自己这样记就好吗？呃，就去看我的影片，自雇人士怎样包税的，好好好好，我们去，就好。等下留那个 link。 好，这样子最后的话，你有什么想对这些想要成为 YouTuber 的人说吗？其实我我觉得不管这是 YouTuber 做什么了，我觉得做什么行业都能赚钱。嗯，最重要你要做到专精深，就是你要做到很厉害。嗯，然后 <coughs> 专业、精精准是吧？ <coughs> 然后有深度，你就说他很很厉害就对了咯。嗯，但是由于现在 YouTuber 这个门槛太低了，嗯，不能说百花齐放。嗯，你要从当中。 脱颖而出是比较难的事情，所以，做 YouTuber 不是说你拿一个手机这样子拍一拍就可以了的，嗯，你看现在比较火的 YouTuber 都不是随随便便就是一个 YouTuber 的，现在你养李开泰，嗯，用一年就不到一年就一百万了，对对对，呃，follower 了，OK，可是我问你，你要成为李开泰，你要多少年？他是一个博士生，对对，他花了那么多年成为一个博士生，大家可能他是一个创业者。 大家可能看到的只是当下频道开设的时间，或者是你第一个影片发布的时间。那其实你在拍摄你的影片之前，你所学习到的，所累积到的。 那一段时间是很很长的，是是是，所以呃，对于很多想做 YouTube 的人来讲，我觉得就是大家要就是找到自己的特色啊，对，找到自己的特色，然后不要因为那个门槛太低而轻易的进出。我觉得有时候门槛太低是一个双刃刀来的，就是它太容易进了，太容易进的同时也代表你很容易出。嗯，其实对我来讲，呃，YouTuber 的成功之道就是。 坚持一定是最最最重要的。嗯嗯，坚持，坚持，坚持。好，这样子，我们今天的这个采访，我们的这个呃理财哥哥就到这里。然后呢，我们记得订阅我们 s p a 亮的这个频道 s p a 张开亮。嗯嗯，也记得订阅我。然后呢，如果大家还想要看我访问谁，可能访问他的好朋友草叶，也可以让我知道。 我们下个影片见，拜拜。